trabajo acá en el Naranjal hace 13 años, viene en el 2001. Em, eh, soy mamá cabeza de hogar. ahora esa ha sido como mi segunda casa, o mi segunda casa, entonces aquí me quedé y vamos a ver de aquí adelante qué pasa. el horario mío acá en Naranjal es de 7 y media a 5 de la tarde. Eh, vendo jugos, vendo tinto por la mañana, vendo jugos, juguitos de frutas naturales. Porque es importante, porque aquí donde me he cogido esto, todos estos años, 13 años, y he encontrado como por acá la gente, pues prácticamente mi familia, que me colabora, me ayudan, que sí, atentos con uno, que, llevo, que, que, les dé juguitos, que les traiga, que les haga, que me encargan y eso. Entonces, o sea, todos los días, como un cariño que se gana uno ahí con la gente. van a reconstruir, van a hacer urbanizaciones nuevas, inclusive que el nuevo naranjal urbanizado se llama, entonces ya no, se no se más. No, ¿qué voy a hacer? Buscar qué hacer. Eso es lo que hay que buscar qué hacer. Desde ahora me, voy, me estoy a ver cuándo, qué voy a hacer. <laughs>